essa insegurança boba da minha cabeça Fica me abraça agora antes que a Eu te amo tanto e não importa o que aconteça Vou amar, sempre vou amar Tira essa insegurança boba da cabeça Vem cá, me abraça agora antes que amanheça Eu te amo tanto e não importa o que aconteça Vou amar, sempre vou amar